Тут дом тоже битый, Крыша видно, что лупили. Так все не обхватишь. Это если бы на вертолете летел низко, да? Тогда оно как бы видно было вообще. Да и так видно. Да и так видно башни. Людей мало в Семеновке осталось. А под бомбежкой так тут вообще этим семеновцам вообще перепало. Их э, хотели же эвакуировать из Семеновки в Николаевку. Это вот та дорога вот там есть, э, асфальтированная, на Николаевку идет по прямой. И попали они под обстрел, там, там погибли люди тоже. Обстреляли их. неизвестно было где лучше. То ли в Семеновке сидеть в подвалах, то ли ехать в Николаевку было. А Карачун в какой стране? Карачун у нас вот в том краю. Вот это у него обстреливалась Семеновка, обстреливался завод, обстреливался город Артема. Он фактически с Карачуна, это такая точка, что под обстрелом находилась фактически вся часть города в любом месте могли нанести удар. Во-вторых, вот там он за мостом, э, он там щит, вдалеке видно, там Краснолиманский поворот. Вот там был Луковский блокпост, они оттуда танками обстреливали город, и Семеновку тоже лупили. Немножко дальше, вот там, к горам, есть поселок Донецкий, там тоже у них артиллерия была, они тоже лупили сюда, и на город, и на Семеновку били. В общем, они были далеко, их не достанешь. Как они ловят. Далеко. больницу так вообще, я же говорю, что с больницы сделали. Кто ее будет восстанавливать? Там только сносить Вот там? Да, вот он. Там только сноситель. Какой там реставрации уже не поможет больницы там больные скажу, э, тут не сказать, что тут добротные дома такие, ну это же красный такой один. А люди всю жизнь эти домики строили там на последние копейки и то разбомбили, разбили. Уже никто его не восстановит. Это так при другом государстве только может. Не привет. мая лужи а крови стояли возле переезда. Людей тут побило. Они ж атаку начали тут утром. Никто же не ожидал, что они попрут. А тут вертолеты начали бомбить. Ну, ужас был. Все тут залито было. Люди шли пешком, наверное, сюда на Семеновку. Аваков тут был. 3 или какого мая. Как они тут дергались. Ой, я ухахатывался. Я писал там коммент, я говорю, у нас, ребят, детки, детки так не дергаются, как он бедный дергался своим руководством. Ну едет вояка.